кожа как шелк Коснулась губ моих В любви ты знаешь ток Под страсти не утих Смотрю в глаза твои сквозь сумрак бытия уходит прочь И с ней сомнения твою наготу Всю ночь мой взгляд ласкал Но увидев тату Я тихо простонал а, а, а, Я такой красоты С рождения не видал Ты воплощение мечты Тебе я прошептал ухожу, не закрывая дверь. Я тебя не бужу, но я вернусь, поверь. तेरी याद है मेरे पास पिया तेरी दीद को नैना तरसे तेरी याद है मेरे पास पिया तेरी दीद को नैना तरसे तेरी याद है मेरे पास पिया तेरी दीद को नैना तरसे तेरी याद है मेरे पास पिया तेरी दीद को नैना तरसे तुम बिन तड़ पे घबराए जिया तेरी याद में अखियां बरसे